Halo Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channel Mbak Ngatini YouTube channel yang membicarakan tentang kehidupan di Swedia Kali ini aku mau ngebahas soal salah kaprah orang Indonesia terhadap orang-orang yang menikah dengan WNA atau pada orang-orang yang tinggal di luar negeri kalau pengen tahu, tolong dong dibantu subscribe. Ada tulisan subscribe masih warna merah, nah itu dipencet. Nah, kalau udah dipencet nanti setelah nonton videonya, jangan lupa dipencet tombol jempolnya. Sebelum kita lanjutkan sama video ini, please nggak usah baper sama isi videonya ini bukan mewakili semua masyarakat Indonesia enggak ini berdasarkan pengalaman yang aku alami sendiri Nah, kalau misalnya kamu baper, mendingan kamu nggak usah nonton video ini. Jadi, kalau memang kamu setuju, tulis di kolom komentar. Kalau kamu nggak setuju, silahkan juga komen di kolom komentar. Oke? Okay? Jika ada kesamaan cerita dan karakter, maka itu hanya kesengajaan belaka. Nomor satu, Wah. Kau nikah karo wong Swedia, berarti bahasa Inggrisnya pinter. Uh. Oh. sajane sih nggak pakai bahasa Inggris ya di Swedia itu. Kedua, bahasa Inggrisku juga pas-pasan, jadi nggak pinter-pinter banget. Orang aku tuh kalau lulus nggak pernah les. <laughs> Maksudnya kalau les nggak pernah lulus gitu. Terus kalau les privat nggak pernah lama terus kalau misalnya aku mau belajar bahasa Inggris sama temen bule itu temennya bisa bahasa Indonesia juga jadinya malu atau minder gitu nggak pede sampai akhirnya aku ketemu sama traveler yang dari Perancis itu aja aku ketemunya harus ditemenin sama temanku karena aku nggak berani aku sampai ayo dong please please aku udah janjian ketemu sama mereka tapi aku nggak berani nemuin karena aku takut bahasa Inggrisnya salah eh ternyata sampai sana mereka sendiri bahasa Inggrisnya jelek banget jadinya aku wow amazing banyak kata-kata yang dia miss sampai dia harus ada ah, ada ada ada gitu pokoknya bener-bener parah lebih parah daripada aku nah baru dari situ setelah ketemu sama traveler dari Prancis ini aku akhirnya berani ketemu sama traveler lain bule-bule lain yang datang uh, ke Indonesia Terus akhirnya juga ada yang kita traveling bareng Mereka itu nggak mementingkan kamu pinter apa enggak bahasa Inggris Pokoknya yang penting bisa dimengerti sama lawan bicara Dan mereka pun nggak pernah menghakimi gitu Tapi hati-hati kalau ngomong sama orang Indonesia Karena orang Indonesia itu mereka menghakimi banget sama grammar Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena mereka pinter atau gimana yang jelas aku sering banget dibilangin iya ampun bahasa Inggrisnya kok jelek banget job interview mbak Nomor dua, pernyataan yang sering aku alami adalah Wah, gue enak banget ya bisa tinggal di Swedia Gue kan beruntung banget loh, tenang, gue itu beruntung banget Beruntung-beruntungnya tuh gimana? misalnya liburan ke luar negeri atau eh, cuma jalan-jalan ke luar negeri itu baru beruntung mungkin dia punya banyak duit mungkin dia berprestasi gitu tapi nek tinggal di luar negeri menetap di luar negeri itu tuh rasanya sama aja kok sama aja sama orang yang tinggal di mana aja Cuman bedanya itu malah lebih susah di sini kalau pengen sate kere mahal, pengen makan uh, eh, kleo, tengkleng klewer itu mahal ya toh. Terus nek misalnya kangen sama keluarga, kangen sama teman-teman itu juga mahal. Jadinya apa? Beruntungnya dari mana? Ya walaupun teman sama keluarga nggak ada yang kangen sih <laughs> sakit banget Nomor tiga yang sering aku alami Pernyataan yang sering aku alami Ya ampun, aku bangga loh kowe yang tinggal di luar negeri kowe itu hebat banget iso tinggal di luar negeri aku tuh sedih nih misalnya ada yang ngomong kayak gini aku tuh kayak ngerasa misalnya aku nggak tinggal di luar negeri teman-teman aku nggak ada yang bangga sama aku huh, sakit banget ya jadi Ingat ya, tinggal di luar negeri itu bukan prestasi kecuali tinggalnya itu karena bekerja, karena belajar, sekolah. Nah, itu baru prestasi. Lah, aku ki pengangguran neneng kene. Aku cuma di rumah, nggak menghasilkan uang. Terus gawe-gawe video ngene ki ora payu-payu. Opo sing iso dibanggake? Hmm? Nomor 4 enak ya kue dari bojo wong dia ya. nikah karo bule soalnya kue ora sah kerja wow maksudnya Gak semua WNA itu tajir my friend Toh nggak semuanya juga pengen jadi ibu rumah tangga toh Misalnya yang bisa dapat yang tajir melintir ngono kuwi ya ora popo alhamdulillah ya disyukuri rasa kerja ya ora popo toh Tapi nggak semua orang itu kaya raya ya di sini sama kayak orang Indonesia ya ada yang kaya ada yang biasa ada yang miskin ada yang nggak punya rumah nah kayak gitu macam-macam sama di sini tuh orang juga macam-macam. dan istri di Indonesia sama istri di Swedia itu beda di sini tugas suami sama istri itu sama sama-sama jaga anak sama-sama nyuci piring sama-sama nyuci baju sama-sama beres-beres rumah sama-sama ganti popok anak sama-sama sama ini itu bedanya itu cuma hamil sama menyusui doang bapaknya nggak bisa hamil bapaknya juga nggak bisa menyusui jadi itu tugasnya ibu tapi selain itu semuanya sama tugasnya di rumah tangga jadi nek misalnya bojoku masak bojoku isa-isa atau beres-beres rumah terus ngurusin laundry juga dan masih kerja sementara aku ongkang-ongkang orang ngopo-ngopo kan rasanya isin ya rasanya kewo soalnya kebiasaan orang jaluk-jaluk idwe jadinya ya pengennya kerja menghasilkan uang sendiri ngono nomor 5 Iki biasanya orang ngomong kayak gini Tak tunggu ya tiketnya Pokoknya tak tunggu tiket kiriman tiketnya PP Swedia Indonesia dan aku iso rono Ditunggu ya kiriman tiket pesawat Indonesia Swedia Mungkin niatnya bercanda sih Cuman karena saking sering ngedengarnya itu kayaknya kadang-kadang agak <laughs> aku ki bukan yang punya Garuda aku ki bukan bos pesawat terbang aku ki nggak punya jet pribadi aku ki bukan orang kaya raya yang bisa beliin tiket lah uang kartu kredit wae limit tok meh nukok nukok ke uang tiket pesawat nek misalnya aku kuat nukok ke tiket mending aku nukok ke tiket PP neng Arab Saudi gombokku soale mbokku luwih pengen lunga umroh neh ketimbang nemoni anak neng Swedia ngerti ra nomor 6 Eh mbak mbak mbak aku dikolek ke kawean neng kono mbak mbak iki lho mbak aku kisah masak aku kisah umbah-umbah iki aku bisa ini ngene ngene kono mbak koleknya aku kawean neng kono dia ini ini ini ini bu aku tolong dicariin kerjaan apa yang cocok buat aku di sana badala lawang aku wae nganggur piye lah emangnya aku disnaker kalau aku bisa dapetin kerjaan buat mending kerjaan yang gue aku dewe timbangannya tak kayak kayak kayak uang ya toh nomor tujuh yang sering aku alami juga mbak mbak mbak aku dikolek ke bule nih kono nang aku dikolek ke jodoh bule mbak aku dikolek ke bocah wong Swedia mbak aku dikenalke kalau bule nih kono oh lah emangnya aku biro jodoh lah emangnya aku tinder emangnya aku asian dating sing duwe koleksi bule-bule sing pengen kawin karo wong Indonesia ya kan enggak aku ki bukan mami-mami yang punya stok jomblo yang siap dijual untuk ditawarkan sama jomblo-jomblo yang ada di Indonesia aku loh nunggu 35 tahun untuk dapet jodoh mau aku mau ngasih-ngasih jodoh kayak muda-muda kepenaan cari dong usaha sendiri <laughs> nomor 8 eh nomor 8 nomor 8 nomor 8 nomor 8 ya ampun dia kabarnya mas Uwe ketemu mbak Jeng jeng. Ucuk-ucuk nongol itu ternyata ninja duwe Lah emangnya kalau tinggal di luar negeri ki mesti wong sugih kan ya enggak gitu toh aku kan ya bukan penyalur KTA kredit tanpa angsuran nek kabeh do nyileh duit lah aku nyileh duit sopo nek coba cilik nopo jamu Jadi, atas nama pertemanan, persaudaraan, lebih baik kita menghindari hutang piutang daripada nanti merusak hubungan, ya toh? Siapa yang punya pengalaman utang piutang terus jadi rusak uh, hubungan keluarga sama hubungan pertemanan? Akeh mesti makanya mendingan kita gak usah lah kita pinjemnya sakat tewu, seratus ribu gitu aja cukup jangan banyak-banyak resiko nomor sembilan. wah ya ampun Wiki nikahin orang boleh toh ya aku jawabnya piye ya <laughs> wah nek misalnya anakku putih anakku mancung-mancung berarti anaknya sopo soalnya bapaknya ireng kok anaknya tadi putih ya toh <laughs> definisi bule dari kebanyakan orang Indonesia itu adalah orang yang berkulit putih pirang, tinggi nah itu biasanya bule lah bojoku itu bukan bule bojoku itu ireng wong Indonesia sakjane cuman warga negara Swedia soale aku jarang berbagi soal masalah pribadi dulu sebelum menikah soalnya kan izin ya nek misalnya nggak jadi nikah jadi berdasarkan pengalaman lebih baik tidak membagi uh, masalah percintaan daripada nanti tiba-tiba ganti lagi ganti lagi terus ini terakhir nomor 10 ini uh, pernyataan yang paling lucu, yang paling favorit buat aku. Wala, ini kita nih bajumu. Wah, dur-dur ya, putih-putih, rambutnya pirang. Terus bajumu sih nanti. Lalu datanglah bocuku keluar di sela-sela keluarganya. Lo, lah kok bajumu ireng? Mesti kakean iku ya, kakean yang sinar matahari, makanya tadinya irang. <laughs> Terus aku tuh kayak mau ketawa sendiri. Uh, Oke. Okay ya kadang-kadang kan males ya aku ngejelasin uh, sama semua orang banyak yang selalu bingung keluarganya Mas Has itu eh, bule-bule uh, tapi hanya hitam terus aku cuma jawab iya oh, oh bener dia sukanya berjemur di bawah sinar matahari makanya kulitnya jadi hitam nggak kayak keluarganya keluarganya putih-putih karena nggak pernah di bawah sinar matahari jadi buat yang penasaran kenapa bisa keluarga bojoku itu bule-bule tapi dianya ireng ya emangnya adopsi itu cuma ada di Indonesia enggak loh adopsi itu juga ada di luar negeri jadi suami aku itu adalah anak adopsi gitu <laughs> jadi buat yang bertanya-tanya dalam hati atau bertanya-tanya sama kanan sama kiri WNA itu bisa aja dari Afrika ya toh terus bisa juga dia dari Somalia bisa juga dia Filipina ada juga yang adopsi ya udah gitu dulu ya sharing aku hari ini. Kalau misalnya ada yang punya pengalaman yang sama, silahkan komen di kolom komentar. Atau misalnya punya pendapat yang beda, silahkan juga komen di kolom komentar. Kalau misalnya ada temen yang mungkin tinggal di luar negeri, coba di-share ini videonya ke temen-temennya. Siapa tahu mereka juga punya pengalaman yang sama. Atau kalau kamu memang gak suka sama video ini, share juga ke temenmu. Bilang kalau kamu tuh gak suka sama video ini. Oke? Okay? Makasih ya udah nonton sampai habis. Sekian dulu video untuk hari ini. Kalau punya ide video yang lain, silahkan komen di kolom komentar ya. Mau membahas apa sih? Sekali lagi, makasih. Jangan lupa dipencet tombol loncengnya untuk mengetahui kalau ada video terbaru. Matur nuwun.